ya itu misalkanlah yang paling banyak terjadi kan paling besar biaya penempatan kan TKI atau kawan-kawan buruh migran eh, Taiwan ya bisa mencapai dia bayar cash itu di Indonesia 25 juta kemudian di Taiwan dipotongi lagi setiap bulan jadi total sekurang-kurangnya sekitar 50 juta bayangkan itu kalau ternyata biaya penempatan itu hanya misalkan 18 juta sesuai uh, struktur pembiayaan Kemenaker misalnya di sini ada aturannya. Artinya kalau dia bayar sudah sampai 50 juta, 50 juta dikurang 17 juta. Sekitar 30 oh, berapa? 33 juta ya. Ah, 33 hmm. juta itu bisa dituntut balik. Bayangkan kawan-kawan coba hitung-hitung andai kata ada 100 ribu BMI uh, eh, Taiwan yang mengalami pungutan berlebih sebesar 33 juta tinggal dikalikan saja berapa itu jumlahnya sangat banyak ya jadi ada peraturan aturan hukum terjadi ada persoalan kenapa kan contohnya begini Kemenaker Trans tentang struktur biaya penempatan ke Hong Kong misalnya ya di situ ah, di sini saya contohkan bentar ini Kemenaker Trans nomor 98 tahun 2012 di sini bisa kita lihat ada masih dicantumkan jasa PPTKIS ya. Nomor 7 ini ada komponen jasa PPTKIS satu bulan gaji sebesar 4.100 eh sorry ya. Ini jumlahnya dalam rupiah 4.114.000 rupiah atau kalau dikurskan Hongkong dolar sekitar 3.740. Ditambah lagi jasa agensi Hong Kong sebesar 10% dari gaji pertama. Jadi kalau di total ya ditambahkan eh, uh, 411.400. Jadi 4.500 menurut Tran yang terbit tahun 2012. Sampai sekarang Tran ini masih berlaku. Jadi kawan-kawan sampai sekarang penempatannya masih dipungut sebesar 4.500. Padahal kalau kita merujuk kepada peraturan menteri yang terbaru ini Permenaker tentang 22 2014 ini tidak ada lagi. Coba lihat sini ya. Permenaker 22 tahun 2014 ini tidak ada lagi fee agensi yang dibebankan kepada BNI atau TKI. Ya. Pembebanan ini, pembebanan struktur biaya fee PJTKI atau agensi lain sekitar 4.500 merupakan tindak pelanggaran hukum. Yang ada sanksinya. Kawan-kawan berhak menuntut balik 4.500. Jadi ada persoalan di sini. Kemenaker biaya penempatan tahun 2012 masih berlaku sampai sekarang. Padahal dengan konsekuensi ya masih e, dibebankan fee PJTKI atau agensi kepada kawan-kawan BMI atau TKI. Ini jadi ada persoalan yang harus kita advokasi tentang terkait aturan hukum tentang biaya penempatan. Ini salah satu contohnya. Jadi ada persoalan di sini. Belum lagi misalnya contoh, ternyata menurut Undang-Undang 39 ya, kalau Undang-Undang 39, komponen biaya untuk premi asuransi yang 400 ribu, itu kan tidak ada diatur dalam Undang-Undang. Tapi muncul dalam misalnya Permenaker ini, atau Kemenaker di sini masih ditanggung TKI ya. Asuransi masih ditanggung. Ah, nomor satu itu kan yang ditanggung TKI kan. Ya? asuransi perlindungan TKI 400 ribu. Padahal kalau kita rujuk kepada Undang-Undang 39 itu bukan bukan biaya yang boleh dipungut kepada TKI atau kawan-kawan Perumda. Ini semacam oversight. Tapi ini persoalannya memang lebih rumit. Nah, kita yang lebih jelas sajalah ya, empat juta lima ratus. Empat juta lima ratus ini semenjak uh, Permenaker tahun 2014 sampai sekarang 2011, 2015 hampir selesai bulan November ada berapa banyak kawan-kawan buruh migran ini seluruh negara penempatan? Katakanlah Taiwan atau Hong Kong atau Singapura masih dibebankan fee PJTKI atau agensi asing. Sangat banyak bukan? Kali 4.500 lah satu katanya satu satu kali potongan gaji ya, sebesar satu kali e, gaji. Nah, ini ini contohnya telah terjadi overcharging. Kebanyakan kawan-kawan mungkin belum paham. Nah, kemudian yang menarik lagi kita persoalkan kenapa aturan ini tidak efektif ya tadi karena pelaksana aturan. Siapa pelaksana aturan? Dalam hal ini yaitu BNP 2 TKI. BNP 2 TKI bersama kalau di Hongkong misalnya Kajari Hongkong. Kalau terjadi overcharging, saya sampai sekarang belum banyak menerima kabar ada persoalan-persoalan over tadi yang dilaporkan kepada BNP2TKI, kemudian BNP2TKI bersama Menteri Tenaga Kerja menerapkan aturan hukum tentang over overcharging. Artinya, sampai sekarang saya belum pernah tahu ada PJTKI yang terbukti melakukan over overcharging ditutup oleh Menaker Tran yang mempunyai kewenangan. Begitu juga selama ini saya belum pernah ketemu eh, ada kasus overcharging yang dilaporkan ke BNP2TKI, BNP2TKI melakukan pengawasan melaporkannya ke menteri, men menteri menjatuhkan hukuman dan kawan-kawan juga tidak pernah saya dengar menerima pengembalian e, biaya penempatan yang berlebih. Ya, begitu juga kalau pelaksana aturan yang dikaji di Hong Kong. Ya, beberapa kawan yang di Hong Kong ada menyadari, oh ini overcharging, melaporkannya ke KJRI Hong Kong, tapi kerap kali KJRI Hong Kong itu menolak